Donde freno doy la nota, te doy con la que explota. Si te pasa conmigo, te doy una que rebota. La rima que te tiro hacen que te dé la gota. Ahora vine a sonar, mira, amárrate la boca. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando nota. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando nota. Yo corro con Los mío yo lo tengo dando vuelta en una van. Mencionando dos fulanos dando par y se quitan. Que los mangó la poli, bájale que ya no están. Yo siempre doy la liga, frename en el callejón. Los míos ya son míos, ya tomé la decisión. Ellos lo tienen claro que no tengo distinción. Que se mantengan frío para no darle en el melón. Eso tengo los míos en la calle donde mueca. Cien mil y dos cadenas, que frenamos en camiseta. Los rangos que yo tengo es que a mí se me respeta. Frenamos cuando mala tu galleta esta. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando nota. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando nota. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando nota. Yo corro con los tigres que están, que corro, corro, corro con los tigres que están dando La calle está fogón, prendimos callejón. Si hay un sonido raro, te manga la dirección. Vemos gente en la calle, no sabemos quiénes son. Aquí te cocinamos, después le echamos sazón. Yo con los míos, tampoco andamos en esa. No venga con los tuyos, te faltamos todas las piezas. hablando de tu Eva que le di. Funciona como Uber, todo el mundo se monta ahí. Dicen que son los tuyos, que no lo cogen así. Mira que te pregunto porque eso yo lo vi, yo lo vi. Hablando de tu Eva que le di. Funciona como Uber, todo el mundo se monta ahí. Dicen que son los tuyos, que no lo cogen así. Mira que te pregunto porque eso yo lo vi, yo lo vi. Yo corro con los tigres que están, que corro son míos, oh, que son míos, ya. Luis La Para, Tron Records, <laughs> El Joris, ey, de lo que, ey, la, la, la John RD en la casa, Flaquito el produciendo.